х, ху, хя, хуа, х, ху, ахы, ахш, ахышы, ахы, асахы, ехя, ахц, ашәахьа, ахьыпырч, Аԥхьара. Аԥхьаӡара. Иухьӡузеи? Ибыхьӡузеи? Ишәыхьӡузеи? Хуба. Ахәаша. Ахәша. Ахәмырра. Ахәаԥшра. Амахә. Ихәлеит. Хәлыбзиа. Сара саԥхьоит. Уара уаԥхьоит. Бара баԥхьоит. Яра даԥхьоит. Лара даԥхьоит. Шәара шәаԥхьоит. дара аԥхьоит, уаԥхьа, баԥхьа, шәаԥхьа, бара ибыхьӡои? Сара Хьыбла сыхьӡуп. Хьыбла, бара ибыжәлои? Сара слакрыԥҳауп. Уара иухьӡои? Сара хрыпс сыхьӡуп. Хрыпс, уара ужлуй. Сара сжибуп. Сария, уаҵәы шахёма. И сыздырцум. Хрыпс хулбзия. Бзиара жәбааит. 哭，我就会哭吗？哎，我就会哭。